先生これ肘ですかこれ肘ここ硬いからねこれ肩甲骨ですかこれ肩甲骨のとこここああ硬いああ痛いですよそこここ硬いよねはいいつも痛いですよこれねまあどうしてもねここ首と肩と肩甲骨の付け根になるので、はい、あとここですそここれこれこれこれこれはひどいこれはひどいあ痛い痛い痛いけど楽だなそう 痛いけど楽になるっていうねこの不思議な感じああそう硬いですよここ硬いなはいはい自分だと取れないんですようんここまで硬くなっちゃうんでね 것 같아요. すごい汗ですよ。ねマッサージこんな汗かいたことないです。ああ、そう。うちはこれ当たり前。当たりすごいな。だって受けてて力弱弱くならないでしょ。はい。これを求める人がいるからね、うちの店には。はあ、これはすごい。記に勝る。 <laughs> これで、おいお前。 まだ力足らないぞみたいな言われちゃいますからね本当ですか言われる言われる常連さんか常連さんがそういう人たちのために、まあ、こうやって力強くなってるだけであって <laughs> 激辛ラーメンみたいな激辛激辛激辛カレー屋さんみたいな感じ 食えないな注文するなよみたいな <laughs> なるほどもうダメだと来なくていいからってい片手は下ろしといて、はい、だから分かる人さえ来ればいいっていう考え方だからねうちはなるほど来たかったらどうぞ覚悟決めても心折るみたいな <laughs> こってあのここって今今肩こりってやったのはいはいはいこここれ肩のこりっていうかもう肩甲骨のこりだねはいでこのこりがきつすぎると、はい、首のこりとかに、えー、頭を間違えちゃうんですねああそこ痛いですね今すっごい痛いですそうそうここがあの肩こりによく効くところ首こりとかね 意外と首が痛いんですっていう人ほど、はい、首触ってもそんなに悪くなってることなかったりするんだよねうんだからあの背中とかがすごい硬かったから、それが溜まってきてたまたま首に痛さが出たよっていうことも結構あるのさそこすごい痛いですそうそうだから悪くなってるところが原因っていうことはないんです、実はそうなんですかそうそう お仕事なんかでもないなんかこれが原因だろうなと思って問題点探し出してみたら全く違うところに問題があったみたいなだから思ってたのと全然違う部署が原因だったりすることなんかねこれにもあるんですよだから首がすごい凝ってるからっつって首だけ触る店はどうなんだろうねね解決するつもりないんだろうね原因が分かってない そうそうだからうちは全部触るのはそういうことなんです何が原因か分かんないから、全部取っていこうよって今がちょっと脇を押さえるけどここ押さえて言いたかったら、はい、リンパ液の流れが悪い感じだからね、はい、トイレが詰まって流れないみたいなそんな感じになってんなあ痛い痛いあ痛いああそこ痛いです痛い痛い痛い痛い痛い 音楽をして流してる感じ <laughs> 懐かしい最近見ないよね学校の掃除の時そうああそこですね痛いはいはいはいこれもねあの肩こりによきところそれ何ですかこれ 肩甲骨の上の筋肉なんだけどね肩上筋ってんだけどこのこの筋肉が硬くなると腕の疲れとかあと腕のしびれとかね、はい、こいつ硬い痛い痛い痛い痛い痛いよしはいよく耐えたね いたたたあめっちゃ硬いわこれこれうんどうなんだろうね普通ぐらいじゃないまあ硬い方かなっていうぐらいまだ硬い人いるんですかいるいる世の中はまだまだ世界は広いよ、ね 凝りってね痛いのが、はいえー、凝りすぎたりすると感じなくなるんですよ、そうなんですかそう何も感じませんよみたいな、そうなると結構重症ですで初めちょっと触ってって緩んできてあ感じてきた痛い痛い痛いってなる人もいれば、はい、えー、その日で一日凝りすぎて痛さが分かんない人もいるしでもまだマシっちゃマシだけど凝ってるというよりは凝ってる はい、うんやってるつもりなんですけどねうんストレッチとかで取れないからねしっかりヨガとかがっつりヨガとかやった方がいいよするなら一応自分で書いてするのもあるんですねうんあ一回自分ではい楽にする方法あるんです、ね、そうそう一番いいのはね毎日歩くこと あとはまああのヨガとか、まあ、ラジオ体操、まあ、動かすことだね歩くといいんですかん歩くといいんですか歩くは歩かないよりかはマシでも運動好き嫌いで考えたら運動嫌いな人が無理やり運動する必要は僕はないと思ってますだから出歩ける体力さえあればいいんじゃないかなって思います するんだったら、まあ、ラジオ体操とか、はい、もしくはまあ1日30分ぐらいのウォーキング、まあ、散歩だよね。できる人にはそれやってみてっていうでそれまだやってますって言うんだったら、うん、えー、さらにやるんだったらあのー、ヨガとか大きははいでなんかリュック背負っててもいいんですかまああのリュックの背負い方だよね登山用のリュックとかにした方がいいよねやっぱり はい、絶対違う体圧分散を考えてやってください僕登山するけど、えー、っと、しっかりしたリュックで体にフィットして、うん、あのさせたら全然重たくない、うん、そうそうそう腰で支える胸で支えるね、はい、胸で支えるピタッてやつと腰で支えるのやっといたら、はい、全然違うよそうですかうん ってないんだったら合わせてあ合わせた方がいい、ね、うん30リッターバックパックとかだったらあるからね最近ビジネスマンでも最近そういうのも増えてきてるけどねありますねうん イブぶマシかったね もっとなんかリンパリンパ両方とも硬いね。 ここ押さえたらポコッペコって音鳴ってるでしょ、はいはい、でこれ何かって言ったらこの肩甲骨の上にある筋肉が硬くなりすぎると、はい、ピーンとなんかあの太鼓の皮みたいな感じになっちゃうんですよあなるほどでそれで押さえると、ね、ポコペコ音が鳴るんですでこれどういう感じかって言ったら100人に1人ぐらいの割合なんだけども、うん、えー、使いすぎたりするとこの辺があ、まあ、凝りすぎだよね凝りすぎるとここになってきますでこれ押さえてあげたらね <laughs> <laughs> 取れていきますから取っていきますね 僕ポコペコ病って勝手に名前つけてますけどなポコペコなるのね、まあ、他の病名とかなんか証証明あるのかもしれないけどあよくかりますひどい人になったらね両方出てくる本当ですかうんこれなってくるこれがポコペコ音が鳴る人っていうのは、うん、あの限界まで追い込んでる人だからすごい仕事しすぎやりすぎ <laughs> お疲れ様です であの押さえていくとねあの太鼓の皮ってのポンポンって音鳴りますけどあれ引っ張られてるとなるんですけど今みたいにね、はい、だんだんあの緩んでくるとほら鳴らなくなってきてるでしょ、はい がだいぶならなくなってきたんでねでそれが出てくる人って心が硬くなる率が高いので、ね、はい、痛い痛いではい